フォルテです、えー、今舞台裏なんですけどつかね皆さんたくさん人が集まってるようであらカメラが下手くそ舞台裏の様子を軽く撮れたら面白いなと思って撮りました、えー、地形な大丈夫に近かってるカメラは OKOKOK ナイスマッチョそれでは舞台裏公開です見てください皆さん 色紙がありますあと油拭きハンカチ油が止まらないんでね拭いとかないとねちょっとねテカっちゃうんでやや緊張気味ややですね、まあ、しかしまあ緊張してもしょうがないということなので楽しくマイクパフォーマンスをしていこうかなと思っておりまっちゃう 久しぶりのコンサートですからねちょっとねどうなるか楽しみですねえー、あいうえおかきこかこさしすえとあおうおかき赤さたな浜やらはあえいおうおかこくこはいはいはい練習おはようございまっちょおはようございまっちょおはようございまっちょおはようございまオッケー。ル終わりで明かりが決まって入場になります ついにです強く持て俺いけるいけるまもなくコンベルテいけるのかどっちいけるやるしかねえでは本ベル入ります本ベルで おはようございます皆さんちょっと緊張しておませんか僕も緊張しておりますおはようございます自己紹介をさせていただきますとマッチョなピアニストのフォルテですお願いしますはいというわけで、えー、おしゃべりムキムキミニコンサート開演ということで いってきます3ですう、えー、マチョマチョじゃんけんっていうのを今思いついたのでこのじゃんけんは簡単で1マチョ2マチョ3マチョという形で出していただくことになりますでその中で勝った方5名の方が から1マチョ2マチョ3マチョ4マチョ5マッチまでのその5枚の色紙とりあえず、えー、やらせていただきます皆さんお手数ですがスタンドアッププリーズしてもよろしいでしょうかありがとうございますではズームなしでお願いしますよえー、じゃんけんで負けた方は座りましょう勝った方だけ残りマッチョしましょうそれでは1回練習できますよ皆さん一緒にせーの 1マチョ2マチョ3マチョっていう形でやっていくので1マチョ2マチョ3マチョはいここから残り5人まで絞るので結構たくさんにると思いますよもういきますよ1マチョ2マチョ3マチョ と3マッチョはいいきますよ1マチョ2マチョ3マッチョおっと結構絞られてきたよいきますよ1マチョ2マチョ3マッチョお1234567もう一度いきましょう1マチョ2マチョ3マッチョ サさんとささみサインとあプロテインサインがありますのでではこちらの方は僕がランダムに選ばせていただきますえもちろん真ん中だったら当たりにくいっていう方がいらっしゃると思うんですけど僕がねきちんと真ん中の方にも届けれるように頑張りたいなと思いますよ、じゃあ僕が歌いながらいくのでいきますよ

れ多分こう思われた方がいるんです子供優先じゃん <laughs> 未来の光なのでちょっとねこのサラダチキンとかのさまざまなねサインを持って SNS にたくさん動画をアップしてピアニストになれるように頑張ってみましょうではちょっと一瞬ビデオでいきますのでみんな「おはようございます」って言ったら「おはようございます」って返してもらってもいいでしょうかいただきますよ おはよう 僕が歌い終わったら皆さん一緒に、えお手持ちの荷物、え持っていただいてよろしいでしょうかそれでは来てくれてありがとうねみんなに感謝が止まらない涙がこぼれるほど嬉しいよありがとうねありがとうね本当に本当に